molt conegut el programari de software privatiu o de codi tancat que limita les possibilitats de l'usuari de modificar-lo. Al contrari de la programació lliure, el seu codi és obert i es pot editar. Això no significa que sigui gratuït, sinó que podem arribar a millorar-lo i que aquestes millores les puguin utilitzar tota la comunitat com un benefici per tothom. Que de mica en mica comencen primer a, a ser més conegudes les alternatives de, de programari lliure i, i d'això i es veu com una opció d'anar incorporant aquestes eines. És el 2009 que fem una prova pilot de treballar programari lliure amb entorn de Linux, que no fem una migració de tota la sala de cop, sinó que la fem en alguns espais i algunes activitats i després d'una prova d'un curs vam decidir que sí, que estàvem a treballar a, amb entorn Linux i programari lliure als nostres ordinadors i als nostres destinataris. Uh, arran del 2014, amb, davant de la caducitat del Windows XP, principalment uh, Punts Omnia genera la maqueta Omnia, que ja era d'entorn eh, Linux i exclusiu. Fins ara nosaltres havíem treballat amb, amb arrencada dual d'entorn Linux i entorn de, de Windows. I fins ara. Just ahir un usuari em preguntava si era segur utilitzar aquest tipus de programa i jo li vaig comentar que, clar, que no hi ha res segur en aquesta vida al 100%, però sí que és veritat que els un software lliure tenen menys atacs per part de hackers en comparació a la programació privativa. Nosaltres, quan fem cursos d'alfabetització eh, digital, posem en valor el que els cursos o que els nostres equips facin servir programari lliure en el sentit de que són eines que, poden, que podem instal·lar o que podem copiar o que ells poden fer servir o que els destinataris poden fer servir sense cap mena de problema de, de llicències o de, o de necessitat de còpies pirates o similar i tal. Utilitzem sobretot el LibreOffice per realitzar tasques ofimàtica, el GIMP per realitzar modificacions i muntatge fotogràfic i sobretot el nostre programa estrella és el Cura. Amb aquest podem imprimir models en tres dimensions i és bastant fàcil i intuitiu d'utilitzar.